राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका डॉक्टर जीजे चैनल पर मैं हूँ साक्षी सक्सेना धर्म विज्ञानी आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादातर हमें देखने को मिल रहा है कि कई बार हमें आत्महत्या जैसा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है कई लोग विभिन्न परिस्थितियों में परेशान होकर या किसी भी कारण से आत्महत्या कर रहे हैं तो मैं डॉक्टर जी जी आपसे आज ये जानना चाहती हूँ कि इस संदर्भ में हम लोगों को क्या एक सुझाव दे सकते हैं जो ऐसा ना हो परिस्थितियाँ संसार में सबके साथ होती है लेकिन समय सब परिस्थितियों को बदल देता है प्रतीक्षा करना आना चाहिए और धैर्य रखना बहुत जरूरी है हम अपनी समस्याओं में स्वयं उलझते हैं कई हमारी कमजोरी जो है हमको उलझा देती है या हमारे कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिससे हम स्वयं उलझ के जो है एक विकल्प ढूंढते हैं कि मृत्यु के बाद ही जो है मृत्यु के कारण ही हम सब जो है संघर्षों से मुक्त हो सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से कुछ संभव नहीं है मृत्यु के उपरांत भी जीवन होता है और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो संसार सृष्टि का चक्र है जहाँ इस प्राणी का की आत्मा को जो है निर्धारित स्थान पे टिकना होता है रहना होता है वो चक्र उस समय नहीं आता जब वो व्यक्ति आत्महत्या करता है ऐसी स्थितियों में जो है हमारा सनातन विज्ञान कहता है कि वो जो है पूरी तरह से उसकी प्रच्छाएं भटकती रहती चाहे प्रमाण नहीं हो समझते नहीं हो लेकिन जब उस चक्र में पहुंच जाते हैं तब इस शरीर से इस शरीर को इसकी मानसिकता को जितना कष्ट हुआ है उससे अधिक कष्ट चार लाख बत्तीस हजार वर्ष तक उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है वो कहलाता है भुअर लोक जहाँ इस तरह के प्रकरण में जो अधोगति को प्राप्त करते हैं वहाँ बहुत सारे लोग विचलित होकर रात दिन उसी अवस्था में उसी रूप में इधर से उधर भागते रहते हैं इस युग में चाहे उसका प्रमाण साक्षात नहीं हो उसके लिए तपस्या आवश्यक है लेकिन वर्तमान जो घरेलू परिस्थितियां हैं या सामाजिक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के बीच भी रहकर व्यक्ति इससे अधिक परेशानियों में भी जीते हैं उनको मालूम है कि जीवन से बड़ा मूल्य संसार में कुछ भी नहीं है पहले जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके निराकरण के कोई उपाय नहीं हो तो अपनों को विनम्रता से उनके साथ जुड़ना चाहिए जो बार बार कष्ट देना चाहते हैं दूसरी बात ऐसी स्थिति में हमको एकांत या किसी भी जो स्वार्थ पर लोग होते हैं पर जो हमसे लाभ लेना चाहते हैं उनसे दूर रहना चाहिए तीसरी बात यह है किसी प्रकार का भी कोई भी रासायनिक पदार्थ इसके शमन के लिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो सब जो है हमारी मानसिकता को अंत में उत्तेजित करते हैं अगर आप मदिरा पान करते हैं या अन्य प्रकार के नशा करते हैं तो जिस समय हमारा रक्त संचलन होता है उसमें उष्णता होती है रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ता है लेकिन रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ने के बाद शनि शनि जैसे ही वो नशा खत्म होता है वो शिथिल हो जाता है ऐसी अवस्था में जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती शरीर शिथिल हो जाता है तब व्यक्ति को कुछ सुझाई नहीं देता तो पहले यदि आपने किसी भी संघर्ष से किसी भी तनाव से किसी प्रकार के नशे के आदि हुए हैं तो पहले उससे मुक्त हो जाइए दूसरा संकल्प करिए हमारा जीवन जो है ये सेवा के लिए और सेवा का मार्ग कहीं भी बंद नहीं है हम कहीं भी किसी को भी सेवा दे सकते हैं संसार में या ऐसे कानून निर्धारित है कि कोई आपको मार नहीं सकता यदि आपके साथ अत्याधिक ज्यादती होती है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं लेकिन इस अमूल्य धरोहर जो मुश्किल से चौरासी लाख योनि के बाद आपको प्राप्त हुई है इसको समाप्त करने से पहले 101 बार देर से विचार करिए कि हम हर संघर्ष से हर मानसिक तनाव से बाहर जा सकते हैं यदि हमारे पास हमारी बात सुनने वाला कोई मित्र हो गुरु हो और कानून तो हमेशा आपका की सहायता करने वाला है अगर ऐसी स्थिति में आपके साथ इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और आप जो है उस जंजाल में उलझ जाते हैं तो उसके मार्ग बहुत सारे हैं उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कभी भी किसी भी कारण से भयभीत नहीं होना चाहिए राधे राधे धन्यवाद डॉक्टर जे जे कभी भी किसी भी चीज से भयभीत नहीं होना चाहिए और सेवा का मार्ग हमेशा खुला हुआ है मैं जानती हूँ कि ये शब्द कई बार हमें सुनने में लगते हैं बहुत आसान और करने में मुश्किल बट फिर भी जो डॉक्टर जे जे ने इतनी इम्पोर्टेंट बात कही कि इतने मुश्किल से आपको ये इंसान का जीवन मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है इस बात की गहराई को हमें समझना होगा और डॉक्टर जेजे की बताई हुई जो इत, इत, इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं ये बहुत छोटी लग रही हैं लेकिन सुन सुनने में बट ये बहुत गहरी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसको हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए और उसके बाद हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि आपको ज़रूर अपने किसी फ्रेंड से अपने किसी जानकार जानने वाले व्यक्ति से शेयर करने की ज़रूरत है आप प्लीज़ करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें राधे राधे